Ja, warte mal, jetzt mach Guide, gib weiter, gib weiter Schaden, Schaden, Schaden. Es war quasi unmöglich zu schaffen, weil die Punkte nicht reichen. Du musst die Tür aufmachen, ich mach das, ich cap. Oder du bleibst drin, bis ich komme und dann die capst du. Ja, genau, es geht auch. Guck das mal an. Ja. Ich gehe vor, ich gehe vor, ich gehe vor. Den da. Du musst ein bisschen warten. Ja, warte mal, jetzt mach Guide, gib weiter, gib weiter Schaden, Schaden, Schaden. Ja! Ja! <laughs>